que no hay reglas ni en el amor la amistad. Lo que es muy importante es hablarse con honestidad. Por eso hoy te traigo unas palabras que regalarte. te quiero mucho, mucho, mucho, mucho. No vayas a pensar que es una declaración casual. No busco una respuesta, busco que tú sepas la verdad que me gusta tú. tú. Me haces feliz en un segundo. No sé si sea tu luz, pero te veo y me quedo mudo. Baby, I love you. Yo quiero que te quedes en mi mundo. Quiero confesarte que aunque te conozco.